Senhor meu Deus, em vós confio. criou seres humanos, incutiu em cada pessoa a capacidade de entrar em relacionamento com Deus e de se relacionar uns com os outros.